My mom was cutting onions and the cat is sitting there like crying. <laughs> oh, you okay, darling? It's okay. Do you ever look at someone and wonder what is going on inside their head? Sophie, tell me. Мр, а. And wa a a. My sweet cat. Афина, кто тебя пугает? Она с ними капюшон. Афина, кто там? А что там? Сосма не бывает. Hi. <laughs> 哎，嘿嘿嘿嘿嘿 y e s 这你别笑，啊，作业转一下眼睛。喂。 Отпусти, Лир. Да пускай покушает, да. Do it again. Do it again. Música Thank you.